hello and welcome friends sales की एंट्री कैसे करी जाए उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो चलिए टैली को ओपन कर लेते हैं अब यहाँ पर सेल्स की एंट्री करनी है तो ध्यान रहे कि परचेज आपने किया होगा परचेज की एंट्री पास करी होगी तभी आप सेल कर सकते हो नहीं तो आपको नेगेटिव स्टॉक का मैसेज आएगा तो ये बात ध्यान रखनी है ठीक है तो चलते हैं वी प्रेस करके बाउचर में और यहाँ पर अभी कौन से बाउचर में हम पेमेंट बाउचर में हमें चलना है सेल्स बाउचर में तो सेल्स बाउचर के लिए आपको कीबोर्ड से F8 फंक्शन बटन प्रेस करना है क्या प्रेस करना है F8 तो यहाँ से सीधा सीधा F8 प्रेस कर लीजिए तो ये प्रेस कर लिया फिट अब यहाँ पर पार्टी का नाम आएगा तो जब भी आता है तो सेल्स में हमारी जो ग्राहक पार्टी है कस्टमर पार्टी है उसी का लेज़र आता है तो यहाँ पर सप्लायर का लेज़र नहीं लगेगा कस्टमर का लगेगा तो ये लिखता हूँ कस्टमर ए कस्टमर ए लिख दिया और यहाँ पर इसका ग्रुप क्या रखेंगे sundry debtor sundry debtor group रखेंगे और ये सन्ड्री डेटर रखते हुए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे इस तरीके से आगे बढ़ते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे ठीक है तो ये हो गया और फिर इसको भी एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे ठीक है ये हो गया यहाँ सेल्स आ जाएगा और यहाँ पर जैसे शुगर है तो शुगर का कितना स्टॉक बचा हुआ है तो यहाँ पे 110 किलो है तो हम 100 किलो बेच देते हैं तो ये 100 किलो बेचेंगे तो यहाँ पर कीमत हमको रखनी है देखिए कीमत हम यहाँ पे अंठावन रुपये आ रहा है ठीक है हमने जो परचेस किया होगा उससे ज़्यादा ही कीमत में आपको सेल करना है तो ये हो गया यहाँ पर आते हैं यहाँ पर जीएसटी के लेजर्स आ जाएंगे तो ये सी जीएसटी लगा दिया ये एस जीएसटी लगा देंगे क्योंकि सेम स्टेट का मामला है तो यही इसी तरीके से लगा करके एंटर एंटर करके और फिर इसको एक्सेप्ट करा लेंगे तो ये हो गया हमारा काम अब ये एंट्री पास होने के बाद इसका प्रिंट आउट कैसा दिखेगा वो भी दिखा देता हूँ तो ये देखिए ये आपका प्रिंट आउट है ये देख सकते हैं यहाँ से अल्ट पी करेंगे एंटर करेंगे आई बटन प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट आउट आपको नजर आ जाएगा तो देखिए ये प्रिंट आउट कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको देख सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी आपको सारा डिटेल यहाँ पे आपको शो कर जाएगा okay so thank you for watching this video